matang buka dhewe ya, Pak? yoi ini Ngene contohnya. dulu Hmm. Panas. Oh, panas. Oh. Abul. Hmm. Iku dikumbah neh. Iku dikumbah neh. Nek lumpur. Oke. Okay. Okay. mbah resik iki kari masak sik kari bumbu bumbune sik dicampur ambek iki sambil nyiapne bumbu iki umbah ngenteni bumbu sing tuku bumbu kastok karo Iwan siap oke okay? oke okay, siap oke okay, sip sampai ketemu Tam yürü. Ben yürüdüm. Arap. Damas, por depois. Matur nuwun. saya, saya belanjain pokoknya masak yang paling enak ini <laughs> ini dari daun ini belum coba gitu Yo. Assalamualaikum lur. Nah, ini kali ini mau masak kerang. Kerang gara. Iki kumbah wis direbus. Didoncek yo. Iya. Terus aduh. Kerang hijau iki endosane Mas Sapa yuk? Herman, Mas Kalimantan. Herman, Kalimantan. Terima kasih. Kon ngonten masak seafood jarine. Nah, iki. Iki Mas Herman iki. Terima kasih Mas Herman. Nah, iki Mas Herman iki. Mas Herman. Nah, iki iki. Iki Mas Herman iki. Sedangnya Mas Herman. Kita penuhi nih permintaannya Mas Herman. Nih, cumi, cumi, cumi. Cumi. Kalau sotong Aryo, ini cumi oke siap oke ini bintang utamanya kita siapin dulu nah ini bumbu nih ini bumbu nih rasa ini rasa panas jagung manis minyak goreng ora lali jeruk benar amis Ki jeruk apa tok? Tak kon tuku jeruk lemon, tukune jeruk peres dari ini. Ki. Padahal aku ngomongnya jeruk lemon. Cilik-cilik ya, Wak. Nah, nah, iki kecap internasional. Oke. Saos cap lombok. ora do ngulek. Bumbu tuku dadi. Iki. Selada. Selada. Oh, gedang-gedang, Lur. Oke. kabeh. Anyai. Wis rugi. Heh. Eh, Iya ya. Ambil ngenteni cumi-cumi iki. Oke. Mas Herman, terima kasih Mas Herman. Mas Herman, terima kasih. Kalimantan, buat Kalimantan. Kalimantan. Siap. Nah, ini Kalimantan nih, Kalimantan nih, Mas Herman Kalimantan nih. Terima kasih nih dosanya nih. Bos. Bawang iki. Ku yo ya bawang. Bawang putih. Tomat lombok. Cara kajangmu tak tonton dong Hmm. Alus tenang, rasa khawatir. Wah, ya pro iki. Master, Cang. Pro, sing rajang wong pro. mas lur apa lagi pak? nanas e? nanas kenapa gitu nanas sih kanggo nanas barang ben mas Herman ora kecewa ben mas Herman ora kecewa nganggone nanas 이렇게 막 Dah. Ini ketua. Iya, wis ya. Wis. cari mau tak gitu, iya wah bintang utamanya sih pak Mas Irman lagi, Mas Irman. Terima kasih Mas Irman. Mantap mateng yuk iya. oke okay, Ki mateng Ki kayak pinter ini mantap pak ambilnya iya. pedas manisnya bisa tok iki malah iya. asin wow kan Mas Jerman pokoknya. Mas terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Firman, ambune enak Mas Firman. Aja pengen ya Mas Firman. Hmm. Hmm. Aduh. Ini. Pak Mir, Pak Mir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Eh, ya. Sik. Oke. Di wis dadi ya, Mas Herman. Terima kasih teh apane. Ki endosane ki. Tak, tak coba dulu. Coba dulu. Coba dulu Mas Herman. Benar, Pak? Halo. Halo, cer ini Iki jenenge Rob Peter Petualang. Yo, ya, siput ala Korea. Yakin iki kowe ora ngrasake? Iki. Sik siji ne. Iki mau kan lagi gini. kurangnya, Yo. Kurange oh cumi. Cumi cumi. Cumi. Oh, ini kena darahnya iki. Hmm. Paten. Rem Dimas ini. Eh, eh, eh, serbu. Wes Hmm. Monggo, monggo. Bismillah. Hmm. Hmm. Mantap. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. ini Hmm. Hmm. Hmm ki sering-sering ini kita. Kita gimana nih? Mas Herman pokoknya Mas Herman. Hmm. Hmm. hmm. Enak. Mantap. Mantap. Kurang enak. Tetap. Hmm. Sektariono kembung. Hmm. dari anak kembung. Hmm. Angel, nangis master. Pro. Mancing pro. Masak Pro. Nanas enak ini. Hmm, enak malah nanasnya. Gue makan nanasnya apa ya, itu? gedang. Golek teko ngendi tanggane. Kang Dara. Nggih. Kang Dara. Kang Dara. Hmm. Hmm. Hmm. Nah, enak. Tenang wis mangan nanase. Iya. Coba, coba. Cocok banget seger kan? Kang Darane jagung ala seafood hmm. Teman, makasih yang punya studio foto Kalimantan Siap Mantap, mau finish nih mas Ini serut, ini sambung Pak Cukup sampai ini sih Coba sehar ngendos, ayo hubungi hubungi kontak person hmm. lewat DM IG lobster petualang oke okay. siap yo mancing yo mangan yo mangan yo mancing ora mancing ora mangan dadah dadah dadah dadah dadah <laughs> makasih